quiet that the morning. Nizoeaje sizoee mi na bol na wana always kwenye kiuno gan tumeibana, mda wote kwenye poke widi tumeibana, kokote vibe kokote kambi yani kala ana na bol na wana ambao ni cowboy and the party's now boy are you single yeah shol fuck bitches atacho atachola seven other things I can't tell ita watu ring bell bitikal not for sale tupo booth for real we got a skill and we always kill yeah okay I know umefeel ninachofanya nimekill just nil u uko uko uliko I can't decide my next step, maybe you my next step. Tuka uko uko uliko. I'm not a fast rapper kwenye game, but kwenye hili beat speedy kimbi nyiko. Tulisam na wanangu mbele kwa mbele, hata uwe mzuri we kwetu kiko. Stumi bifu za kishamba, ukilazimisha nitakuchana uko uliko, nigga mi siko. We always got money boy, pesa boy, dollar boy, kaa tumeshinda biko, let's go.